हेलो गाइस कैसे हो यार welcome back to a new video and आज की इस अल्टीमेट और स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि G T Vice City and रोएड के लिए बेस्ट क्लाउड ये जो क्लाउड्स होंगे ये एक लाइक आप समझ सकते हो दैट आपका जो गेम है उसमें एक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने वाला है क्योंकि ये जो क्लाउड्स है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके G T A Vice City definitive edition से ठीक है जो कि अभी नया नया आया है एंड आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में जैसे कि अभी आप गेम प्ले भी यहाँ पे देख पा रहे हो ठीक है तो ये जो क्लाउड्स है आप अपने G T A Vice City Android के अंदर अप्लाई कर सकते हो ठीक है एकदम रियलिस्टिक नहीं होंगे ठीक है मैं पहले बता दू एकदम रियलिस्टिक नहीं नहीं होंगे लेकिन हाँ आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा वो वाला मोड जिससे आपको लगेगा कि दैट आप G T A Vice City को एक रियलिस्टिक मोड इंस्टॉल करके खेल रहे हो और बहुत ज़्यादा औसम वो आपको लगने वाला है ठीक है इस वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ उसका और उसके साथ में इसका गेम प्ले बताने वाला हूँ लास्ट में आपको पूरा गेम प्ले देखने के लिए मिल जाएगा दैट कैसा है ये मोड किसा दिखता है ये और क्या क्या आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है सो so, वो सभी चीज़ें लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट मैं अभी देख रहा हूँ काफ़ी लोग वीडियोज़ देख रहे हैं व्यूज़ रेगुलर आ रहे हैं रेंडम व्यूज़ रोज आ रहे हैं न्यू व्यूज़ रोज आ रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है दैट जो भी बंदा वीडियो नया देखता है जो भी बंदा आता है नया नया चैनल पे वो यार वीडियो देख के चला जाता है बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते ना ही कोई कमेंट ना ही कोई रिप आ, ना ही कोई रिस्पॉन्स और ना ही कोई लाइक ठीक है कुछ भी नहीं करते सीधा यार आके वीडियो देख के चले जाते हैं मोड इंस्टॉल करके और डाउनलोड करके और चले जाते हैं ठीक है तो ये चीज़ मत करो यार क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीडियोस को बनाने में मेहनत होती है आपको पता है तो उस पोजिशन में यार अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो और आप ओनली वीडियो देख के चले जाते हो तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है और बहुत ज़्यादा बाद में बुरा लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी और उसका हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो प्लीज़ प्लीज़ एटलीस्ट रिस्पॉन्स ज़रूर दे के जाओ सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको फ्यूचर में भी और बेनिफिट मिले एंड मुझे भी बेनिफिट मिले बिकॉज आपको पता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अभी वीडियो एडिटिंग में और कंटेंट uh, वगैरह में और एग्ज़ाम चल भी रहे उसके बावजूद भी मैं uh, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ तो यार आप लोग जब सपोर्ट नहीं देते तो बुरा लगता है समझ रहे हो तो इसलिए प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड हम वीडियो को शुरू करेंगे ज़्यादा लंबी मैं इस वीडियो को नहीं लूँगा छोटी वीडियो होगी एक बार पूरी देख लेना तो आपको आपको समझ में आ जाएगा दैट कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या चीज़ें क्या क्या कैसे करनी है ठीक है सो चलते हैं इंस्टॉलेशन की और so let's go to the installation तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है जहाँ पे आप देख सकते हो जी टी वी बॉक्स को एक्सट्रेक्ट हेयर करेंगे पासवर्ड आपसे पूछेगा पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद में ओके करेंगे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आफ्टर एक्सट्रैक्ट एक फोल्डर मिल जाएगा ओपन करेंगे तीन फोल्डर मिलेंगे यहाँ पे ध्यान से देखना आपको यहाँ पे तीन फोल्डर मिलेंगे एक होगा आपका डेटा का और एक होगा जी टी थ्री का और एक होगा कंप्रेस्ड का अनकम्प्रेस्ड का ठीक है तो अब आपको क्या करना है जो आपको सेकेंड फोल्डर है ये आपको जी टी के अंदर जो है इम्पोर्ट करना है ठीक है और ये जो फोल्डर आप देख पा रहे हो ना अनकम्प्रेस थर्टी टू ये आपको जो है टी फोल्डर के अंदर इम्पोर्ट करना है और इन दोनों के जो इंस्टॉलेशन है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टॉलेशन करके उस वीडियो पे आप जाके डिटेक्ट हो जाओगे वहाँ से आप जो है इंस्टॉलेशन वॉच कर सकते हो इन दोनों के इंस्टॉलेशन मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है इसका रीज़न ये है हैं क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है और इनको अगर मैं आ, अपने वीडियो के अंदर शामिल करता हूँ तो उससे मुझे एट सुटेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है यूट्यूब से सो इसलिए इन दोनों का आ, जो इंस्टॉलेशन रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा फिलहाल अभी के लिए जो डाटा फाइल है ओनली इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे कहाँ पे पेस्ट करेंगे वो देखो हम सिंपली इस डाटा फोल्डर को यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसको कट या कॉपी जो करना है कर लो कॉपी करते हैं देन उसके बाद में डिवाइस मेमोरी जाते हैं उसके बाद में एंड्रॉइड में जाते हैं देन डेटा में जाते हैं एंड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे com dot Rockstar game जो जी टी वीसी का फोल्डर यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे ओके देन उसके बाद में इसको ओपन करेंगे फाइल्स में जाएंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे दैट्स इट पेस्ट कर दिया एंड दैट्स इट हो गया एंड गेम ओपन करो यहाँ पे मैं न्यू गेम ओपन कर रहा हूँ अब यहाँ पे जैसे ये थोड़ा कंप्लीट हो जाता है देना आप स्काई बॉक्स पर थोड़ी नज़र डालना यहाँ पे जो है आपको क्लाउड्स क्लियरली देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे इसको मैं ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता कोज आपको पता है G T F Vice City में ऐसा है कि अपन मूव नहीं कर सकते तो मैं आपको अलग एंगल से दिखाता हूँ सो so गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दैट किस तरीके से जो है हमारे क्लाउड्स हमको विजिबल हो रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे मिल रहा है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है और अलग अलग वेदर के अंदर आप इसको ट्राई करते हो जिस ट्राई कर सकते हो जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा दैट कैसा एक्सपीरियंस हमको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा और क्या क्या चीज़ें जो है हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और ये कैसा लुक में लगता है ठीक है बहुत ज़्यादा रियलास्टिक लगता है अगर आपका वेदर एकदम क्लियर होगा उस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे विजिबल करोगे अपने क्लाउड्स को तो बहुत ज़्यादा ही अल्टीमेट लगेगा आपको और आप जो है बार बार वेदर चेंज करके इसको और अच्छे से ट्राई कर सकते हो so guys as you can see that यहाँ पे मैंने अभी बिल्कुल रात कर दी है नाइट में यहाँ पे आप देख सकते हो दैट किस तरीके से विजिबल होता है स्काई बॉक्स थोड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्काई बॉक्स वाली पूरी अच्छे से फीलिंग आ रही होगी दैट क्या क्या चीज़ें ठीक है और यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो आपको इस वेदर में अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे दैट जितने भी क्लाउड्स है वो बहुत अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे यहाँ पे अब आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हो दैट कैसे हमारे जो स्काई बॉक्स है वो लगता है यहाँ पे जो क्लाउड थे वो बहुत अच्छे से यहाँ पे फीलिंग हमको प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है so guys I hope that आपने इस वीडियो को पसंद किया एंड आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो so don't forget to like and subscribe जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला दैट सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं जो न्यू uh, व्यूवर्स आते हैं so please do subscribe and like comment करना मत भूलना मैं मिलता हूँ आपसे गाइज नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या सजेशन है लाइक like, मुझे कौन सा मोड नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करो एंड मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ता ही हूँ सभी के कमेंट पढ़ता हूँ मैं तो उनमें से मैं एक कमेंट पिक करके उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ठीक है क्योंकि मुझे सजेशंस की नीड रहती है सो दैट्स वाई कि आप ये चीज़ करना मत भूलना by the way thank you so much once again and bye